Igen, gyalog megyünk? Aha. Hát Megszeretném simán beleugrani. Nem, háromra jön vissza, akkor négy óra hosszát lesz itt a szigeten. Nem hurválkodni, nem hurválkodni, Csak egy óra van. Visszafelé azokkal megyünk, ide van készítve. Ugye, valaki...